हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम की है डिस्काउंट लगाना सीखेंगे डिस्काउंट लगाना मैंने बताया है दो तरीकों से डिस्काउंट एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं यानी कि मैनुअल तरीके से डिस्काउंट लगाना और जो टैली में डिस्काउंट का फीचर दिया होता है उससे भी डिस्काउंट लगाना ये दोनों ही तरीके से डिस्काउंट कवर करूंगा आज के इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर परचेज वाउचर में है यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर हमें बनाना है तो यहाँ पर महेश क्रेडिटर महेश करो महेश बढ़िया नाम है ये है, मुझे भी पता है इसके बाद से ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में इसे डाल दो ठीक है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रखना है एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लेना है एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट हो गया फिर इसको भी एक्सेप्ट करा लो ठीक है एक्सेप्ट कराओ यहाँ पे आओ अब ये परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा ये तो पता ही है यहां पर हमें स्टॉक आइटम बनाना है ठीक है तो यहाँ पे देखो काफी सारे स्टॉक आइटम पहले से बने हुए हैं तो जीन्स ले लेते हैं 200 जीन्स तो 2000 का एक एक हजार का एक है तो देखो ये दो लाख की खरीदारी तुम कर ली ठीक है अब देखिए यहां पर डिस्काउंट लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक तो मैनुअल तरीका है मैनुअल तरीका क्या है कि यहां हम डिस्काउंट का लेजर बना ले जैसे ये लेजर बना हुआ मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहां पे लिख दीजिए लाइक कैप्स लॉक ऑफ करो पहले सब कैपिटल में आ रहा है discount at the rate two percent at the rate discount discount at the rate two percent okay enter press करो ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम दोनों में डाल सकते हैं ठीक है डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे इस पे अभी इसको एक्सेप्ट करवाता हूं ओके तो यहां पर कर्सर आ जाता है अब यहां पर मान लीजिए टू परसेंट दो खाली टू परसेंट ठीक है अब देखिए यहां पर दो लाख रुपए है लेकिन अगर दो परसेंट हम डिस्काउंट दे दें डायरेक्टली इस तरीके से तो ये बढ़ के दो लाख चार हजार हो जाएगा तो ये तो डिस्काउंट कहां हुआ ये तो और चार चार हजार जुड़ गया तो इसके लिए हमें माइनस लगा करके डिस्काउंट देना होगा ठीक है तो माइनस टू करिएगा और एंटर करिएगा तो देखिएगा कि चार हजार माइनस हो गया है अब अभी एक लाख छियानवे हजार रुपया लग रहा है तो ये हो गया डिस्काउंट ठीक है अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप इस पर जीएसटी भी लगाया जा सकता है जीएसटी इनेबल हुआ है वो एनेबल चलो ठीक है बाद में जीएसटी तो बहुत वीडियो है जीएसटी बाद में समझेंगे अब ये हो गया मैनुअल तरीके से डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट क्या है दूसरा डिस्काउंट ये है कि हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं F11 की प्रेस करेंगे यही हमारी कंपनी है इसमें डिस्काउंट ऑप्शन नीचे दिया रहता है देखो ये नीचे दिया हुआ है तो इसको वाई प्रेस करके इनेबल कर लो अब डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम बन जाएगा आपके में ठीक है जब एंट्री पास करने जाइएगा तो डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम बन जाएगा ठीक है और डेट चेंज करो डेट चेंज करो 2020 करो चलो अब देखिए यहां पर आते हैं और ये महेश यही थी पार्टी हमारी क्रिएटर पार्टी एंटरप्रेस करो एंटरप्रेस करो यहां पर ले लो कोई भी स्टॉक आइटम पहले से पड़ा होगा टी शर्ट ले लो दो टी शर्ट एक टी शर्ट कीमत तीन सौ पचास रुपए तो दो टी शर्ट की कीमत आ गई ठीक है इस पर डिस्काउंट दे दो दो परसेंट का तो दो परसेंट का डिस्काउंट दे दिया हमने तो देखो सिंपली 350 350 कितना होगा 700 सौ अगर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट ना दिया हो तो यहां पे कितना दिखेगा आपको 700 दिखेगा और यहां पर अगर 2% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो ये घट जाएगा 686 हो जाएगा यहां पर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं ठीक है बात समझ में आ गई थैंक यू